Тихо. Не шуметь була команда. Так, друзі, всім привіт. Получили посилку від підписчика. І э, я собі купив електрошуруповерт. Я його ще не бачив, зараз будемо розпечатувати, дивитися, що. І також зараз розкажу, як підписчик мені подарив сварку бартером на м'ясо, смалець і сало. Поїхали. І також вам покажу для смальця, що ми заказали. Ну то вже позже. Тут, коротше, яка предісторія. Дзвони мені, його звуть Валера. Він мені літом дзвонив. Він продає електроінструмент, ну як я зрозумів, е, со склада. І сам він робить на Барабашова. Якщо я не ошибаюся, я можу ошибатися, ну вроді би оттуда. З, з оптових складів. коротше. У нього інструменти саме-саме дешево. Я вже пробивав, шукав, дивився. І, дійсно, Він каже, навіть шуруповерт, який ти взяв, подивися, ти таких цен не знайдеш. Я шуруповерт купляв, у нього заказав на батареї, подивився ціни, да, дійсно, ціна ну, ціна просто супер. Ціна дуже хороша. І він каже, що я тобі від себе даю сварку дарю сварку від себе. Єдине, каже, що якщо по можливості, як будеш вирізати нову партію тюленів, ну прийшлеш від себе там сала, кусок м'яса і смальцю даш. Я кажу, хорошо. І я йому на карту відправив за шуруповерт, який я собі купляю, а він мені заодно і вислав свою сварку. Отак все вийшло. А по ідеї. Я в нього не думав брати шуруповерт. Я ходив тут дивився, ну, по-моєму, у нас тут самий-самий такий болі-мені е, на 20, на 24 чи на 25 вольт. В районі 5 тисяч, да, як ми дивились? 5 -6. Да. А у нього я купив за 2400 шуруповерт. Так, дивимося. Це, я так розумію, шуруповерт. А це його подарочна сварка мені. Бо в мене сварки погоріли. він каже, потестіруєш з дядь Сані, повариш з дядь Сані. І подивися, яка сварка. Каже, ви ж сварите, там ангар, ви, у вас там дві згоріло, да, в мене дві згоріло, одна осталась маленька. І каже, подивися, яка і потім скажеш. Ну, каже, або на каналі покажеш, ти ж будеш показувати ангар. Я кажу, ну так. Да. Ну, а це я вирішив показати, як прийшла посилка. Е, який шуруповерт, яка сварка і так далі. Ого, кабеля такі. Ого, кабель. Кабель в діаметрі десь 15 мм. Один на 25 мм квадратних. Ого, кабеляйки толсті. Я... Ну, У мене теж сварки і багато нових було, але ну, таких товстих кабелей не було. Ого, ну так, да, чим товще кабель, тим лучше. Це, друзі, не реклама. Це показую, а потім потестируємо. І також попробуємо поварити після розпечатки поварити цією сваркою і покрутити цим шуруповертом. Ну це все понятно. Ого, яка сварка. Плазма. Оце, друзі, просто він мені від себе подарив на ангар в обмін. Ну як в обмін каже, да, що треба. Ну чого не соглашатися? Ви б согласились на моєму місці. Я думаю, да. Думаю, буду вирізати, що мені важко йому відправити від себе сало, м'ясо та смалець. Тим більше смальця Віка. Зараз е, смалець у нас беруть. Е, ну, беруть із чимсь. Тобто сам смалець, допустимо, заказати у нас е, літрову банку смальця, воно почта дорого бере. А так заказує хтось, допустим, любий там ножик, який йому треба. І каже, і дві баночки смальця. І також просять смалець в місті з вижарками. І Віка почала топити смалець в місті з вижарками. Ну це я зараз подробно розкажу. Так що, Валера, тобі напишеш, який смалець білий чи в місті з вижарками. Який ти любиш. Ну, сварка, звісно, габаріти, сварки. Габаріти, сварки здорові. Сварка плазма. Ну що, сварка як сварка. Ключі виключив. Надо її тестувати. Подивитися. Це я так понимаю, хороші будуть моща в цієї сварки. Це те, що касається подарка. Ми зараз перевіримо його в ділі. Підключимо, поваримо. Ну а це те, що я купив, заказав у нього. Я хотів ще ципки заказати на бензопилу. Він каже, у нас розходників нема. Тільки бензо і електроінструмент. Каже, ну то есть, інструмент заказав і все. Фірма Ельпром. Ельпром, кстати, в мене і моя паркетка. Коли я тестував генератор, паркетка Ельпром одна, в мене ще перед цим була Ельпром. Оце ці паркетки, що в мене, що я нею тільки не пиляю, здорова. Що 2,7 кВт. Їй вже лет, мабуть, в районі 8, може навіть і більше. Отакий альпром. Отакий шуруповерт. Чик, чик. Зараз перевіримо. Це батарея, я так розумію, на 24. 24 вольта. Це зарядне устройство для цих батарей. А, це отак, мабуть, ось. А, угу. І все. Зарядне устройство. Я чого собі, е, бо мені багато із підписчиків писало, що Стас, візьми собі електрошуруповерт, ну навіть профліз крутить мені в бруски, е, кришу на ангарі, стіни крутить, усе і тягаєш з цими проводами. Ми на роботу раніше брали з проводами, тому що ну, вони дольше ходять. А то то сяде, то ще щось. А це ж з що мені зарядив, поки є світ. Світа нема, займається крути далі. Патрон металічний що мене удивляє, а не пластмасовий, як везде. Такий з хорошим зацепом. Це, мабуть, сіла батарея чи що? Да, батарея сіла. Сівші, сівші батарея, воно ще ж холодно, про... А, та тут взагалі контент. А, це ось показує зарядку, нажимаєш, що вона вже сівша. Ось. Да, батареї сівші. Зараз другу провіримо. Як знімати? Якісь кнопочки, наверное, нажимати. А, ось, отак. О, чи елементарно. Другу батарею провіряємо. Це туди круте. Провіряємо батареї на індикаторі. То же саме, сівша батарея. Так, як тут? Ага. Зараз я їх позаряджаю і потім, друзі, протестуємо. Также, кому надо, Любий електроінструмент, бензоінструмент. Бетономішалки в нього немає, я спрашивав, бетономішалки, він каже, нема. Тільки електро і бензоінструмент. Ціни в нього дуже-дуже приятні. Ну, понятно, це ж не магазин, це з перших рук. Як він їх, откуда бере, я не вникав, невдобно спрашувати, откуда в тебе скільки інструмента і по таким цінам, ну це вже його якби бізнес, я туди не лізу, і не спрашую, воно мені не треба. Я своє заказав. Чи довольний я? Ну, поки ось подивився, довольний. Зараз зарядю, попробую покрутити саморези в метал, допустимо. <clears throat> І скажу потім. І також по, поваримо сварку. Сварка на вид супер. Зараз спробую її в ділі, теж скажу свої відзиви. Ну а так, кому треба який-либо інструмент, ось я собі лично купив. Заказав у нього. По цінам я дуже довольний. По цінам. По ділу, потім покажу, як будемо вже робити. Крутити профліс. А це лампа, щоб бачив. Ну, хороше діло. А це що? Два. Три. Ладно, розберемося, що це за 2-3. Ну, ось такий шурик. Ельпром. Ельпром е, непогана фірма. Понятно, що Китай, ну, видать, Китай заводський, бо в нас Ельпром були раніше сварки на роботі. Ми, як я робив, іменно займалися ангарами, складами, металоконструкціями, железобетонними конструкціями. Ми інструмента купляли багато. І воно було як розходник. Тобто приходить, місяць пройшов вже щось нове, щось запороло, щось поламало, щось упало. Постоянно міняли. І я ну, в основному брали Китай, ніхто хорошого не брав, брали Китай, ну брали часто. І от я пам'ятаю, Ельпром зависало в нас саме-саме довше. У нас була здорова болгарка Ельпромовська, і теж ж така сама цвітом, сіренька. У мене паркетка, це паркетка ще, я не пам'ятаю, ми ще десь чи на на Волчанське робили якийсь склад, і що там дерево треба було багато пиляти. І я туди купив і так уже скільки год. І я ще навіть диск там не міняв. Пиляємо на її дрова і все підряд. Іменно Ельпром непогана фірма. Це Китай, ну заводський Китай, я так розумію. Ну, а може я ошибаюсь, може і не Китай. Ну, я не знаю, хто производить. Ельпром. Може це. Ну, все то на нашому. На українському. Ну хай видно буде. Так, що тут ще йде? Ну, коротше, отакі, друзі, діла. Купив довольний. Валера, спасибо тобі, все получив. Шурик зараз будемо тестувати, покажу. Сварку теж спасибо тобі. Е, за нами не заржавіє. Будемо брати і одразу одним гамузом, щоб і м'ясо, і сало, і смалець все тобі відправимо. Спасибо. І також по смальцю покажу. Це я зараз поставлю на зарядки все. І чемоданчик такий хороший. Зараз я позаряджаю все це і батареї положу, я так розумію, в теплі. Хай вони лежать лучше в мене вдома в теплі. Щоб не на морозі, не де нічого. Вони ж видно показує, що сівша. Так. По смальцю. Значить, почали в нас брати обичний отакий смалець. Ну, Як я перший раз показав, що ми продаємо смалець. Це віка витаплює із наших обрізків е, внутрішнього смальця, внутрішнього жира, тому що багато його ну, ми обрали почти 20 штук і багато насобиралося. І щоб воно не переводилось, ми все пережалюємо, ну не ми, Віка пережалює і все розливав банки. Ілі в півлітрові баночки, ілі в літрові баночки. Также, а, Ціна 100 гривень. Як пішов у нас спрос на смалець, ми почали заказувати отакі от відра нові. І далі штампуємо, наливаємо у нові відра, все розливаємо. І відправляємо нашим підписчикам. Бо хтось писав, а відра віддільно треба проплачувати. Це все ми стараємося запечатати у свої, е, ми взяли 100 відер. Запечатати у свої ящики. Ну от Хтось заказав, допустим, е, к два смальця. Ну я от показую, які є закази. Два ножа. Він ножи собі заказує і заодно каже, киньте смалець ми в коробочку, це все запечатали, замотали кульочком, закрутили, завертіли, наклейку, Віка создала посилку, на почту відправили і все. Людина отримав, е, заплатив за посилку, ну там смотриш, яке розстояння. І отримує свої ножі. І виходить, смалець він взяв не платив за смалець. Понятно, що якщо банку смальця взяти по почті, то воно особо і смислу нема. То есть отак. Ну, ножи є всі. Правда, що жовті неізвісно будуть далі чи ні. А так все є в наліччі. Кому треба, дзвоніть. Отправимо вам фотографію, там ціла батарея ножів мусатів. Дивитесь, номера, внизу ціни і вибираєте, який вам треба, потім заказуєте. Теж відправляємо новою почтою. Так, хороше діло, світа не буде, чик-чик. Ну и сейчас. И неизвестно, какое напряжение, но ну, я думаю, яке б не було, пробувати треба. Так. ставим свою плазморезку. Да, провода, конечно. Так, масса. Тут і показано внизу. Де маса включать? пластмаса, а це держатель. Отак. Єсть, єсть. Тепер так. Так. Ну тут на всю не надо, а постам 100. 160 Отак. Попробуємо. Все позапилювалось, давно вже не робили. дивіться, тільки почав варити, не на на середнє, можна сказати, положення. Ні, більше, ніж на середнє. І зразу пропалі, покажи вік, пропалі дирки. Це в нас напряження, ну так сказати, хто в Україні, той знає, що напряження не дуже. І дивіться, як шмали. Зараз на всю попробую. Шмали дуже хорошо. Тобто должно варить, по идее, пропекать. И трубы, хорошие. Це квадрат 2 мм. я взяв, спеціально розрізав. Це положення на всю. Взяв долю, розрізав. Понятно, що вона варитиме хорошо, тому що е, тока хватає, всього хватає, вона то заварить метал чітко і хорошо. Моя сварка маленька, якою ми теж доволі, ну вона в неї такого немає. Вона так не варить. Ну, хоча ми варимо, не нормально все. Ну, тепер, звісно, цієї будемо тільки радуватися. Це по такої сваркою. Е, як дядь Саня варив самі стойки до металічної закладної, каже, ну не вистачає сварки, не вистачає, щоб хорошо прогріти. Оця була б зараз би, то що треба іменно для стоєвої труби на закладну. Ну ми то їх вже поварили, вони всі стоять. Просто я, я, якщо чесно, в шокі. От дивіться. Просто шмали, я навіть не нагріваю, просто веду електрод і все. Приривається. Е, А ну попробую просто зараз щось зварити в кучку. Ну отак ось метал сейчас кучу попробую. Ну, если варить в кучу, це мені дуже багато напруги. І то пропікає. Надо ще менше ставити. 120, мабуть, на центральне положення. Про, Пропікає повністю метал все одно. І то це пластина 3 мм, а це 2 мм. Ну, тобто, обичний метал, з яким ми в основному робимо. Ну, вдома, в домашніх условиях. а пече вона хорошо. І тут це багато. Зараз поставлю взагалі на на четверочку. Ну дуже багато, я ж чувствую, що багато, я не заварю, мені треба менше тока. Ага. Прогнулась более-менее. Варену можно добавить на, на 4,5. Я думаю, буде то, що треба. То есть сварка шмаляхає хорошо. Я думаю, хто в сварках розуміє, той знає. Ну що, вара хорошо. Де багато було пропалює, прям насквозь на углу профіля. А так вара, да. Ну, Валера, сварка я дуже довольний. Сварка мені для дому для іменно наших повсякденних нужд просто з головою її хватить. Ну, понятно, будемо берегти, не так, що тяп-ляп. Спасибо, Валерка. Дуже хорошо. Так що кому треба, друзі, заказуйте інструмент у Валери, е, не пожалійте. І також зараз давайте зразу, не відходя від каси, провіримо. шуруповерт. Там батарею я поставив на зарядку, вона не дуже, ну трошки підзарядила. Зараз спробуємо, що воно покаже. Вкрутимо пару саморезів у этот, в метал. У-у-у. Сейчас саморезы. Саморези, саморезочки. Ось отаких са- пару штук саморезів. Ті, що ми вкру- вкрутимо в метал. В труби везде. І попробуємо їх вкрутити. Зараз я біту візьму. Спрашували за борьку, чого Аська щенят у неї нема. Хто його знає, він її покривав уже неоднократно. І зараз ось опять у неї підходить очередний загул. Я думаю, проблема вся не в Аськи, а в борі. Боря, походу, безплодний. Ілі зимою відморозив свої горіхи, що вийшов безплодний. Ілі ще ж. Ну, тобто в борі проблема. Можна, у нас є знайомий, він у нас бере м'ясо. Він каже, приведіть Аську, як буде гуляти, покрим її алабай. В нього алабай здоровий, кабель хороший. Ну не знаю, не хочеться, а то возиться. Бігають, охраняють та й охраняють. А возить Аську кудись, потім боря її по запаху може не прийняти. Чи... Так, батарея трошки зарядилася. Зараз будемо пробувати. Ну ще красна горіла, тобто вона не... Їй би ще, звісно, заряджатися, сильно і садити не можна поки. Ну попробувати то треба. Це що у нас? А, це ско- скоростя. Так. Ага, мощат такі хороші. Крутить у метал. Метал 3 мм, а ця пластина 3 мм. Так, зараз брусочок возьму. Якийсь. Круте. у метал крути. І це, це батарея не заряджена. Не дозаряджена. Ну, вона тільки почала заряджатися. аж навіть прокручує. До кінця вкручую, а воно прокручує. О. Ну і спробуємо, типа нам треба крутити профліст. Ну це взагалі, я думаю, не о чому. От профліст. Прикрутим. Так, а це я одірву. Ага, вже і не одірву, так? Ого. Ой, йо-моє, оце треба викрутити один. Все провірили. А тепер типа крутим профліст. А думаю, що воно якось себе... У мене біта тут забита стружкою. Це саме хуже, воно на магнітик прилипло і і не відпадає. Ну от, положив я профліст. Та ну навіть і не напрягається, якщо чесно. Навіть не напрягається ось. І то це ж саморези по металу. Якщо були по дереву, для прогліста по дереву це широко різьба, воно швидко. А це ж по металу в мене. Еті. Ну да. Хорошая вещь. Профлис крутить на стены, на крышу, то, що надо. І не знаю, як в толстий метал, допустим, якщо 3-4 мм метал толщиною. Ой, кажу 3-4, якщо 4 і більше, то як воно себе поведе, якщо так саморез за саморезом, неізвісно. Ну потім як повністю позаряджую все, то потім покажу, як будемо ще докручувати на ангарі. Я потім на ангарі теж будемо проводити тест, драйв, так сказати. Іменно на самому ангарі. Ну, а так показав первоначальну все воно робить, все показує себе хорошо, а там будемо вже наблюдати. Ну, хороша штука, звісно. На зарядку поставити батареї, хай заряджається. Зараз вдома донесу, щоб було тепло. А, і підкручувати все назад треба, да? так? <laughs> Так, друзі, ну що тоді? Всім спасибо за внимание. Кому треба електроінструмент по хорошим ценам, дійсно по хорошим ценам. Оставлю в коментарях, закріплю під відео. Дзвоніть, зовуть його Валерій. Набирайте кому що треба, консультуйтесь, він вам посоветує, вийшла вам новою почтою, беріть і пользуйтесь це не реклама, там хтось подумав, та це реклама. Ні, це людина предложила мені сама сварку. І сам позвонив, і то він не мені позвонив, позвонив Віки на Віки номер, бо я оставляю Віки номер постійно, там по салу, м'ясу, ножам. Він їй позвонив, що хочу вам відправити сварку, так і так, а там по можливості дасте мені сало, м'ясо та смальт, якщо буде така можливість. А потім уже я заказав, кажу, а що є? Він та є, і те, і те, і те. Ну я там ще хотів бетономішалку. Він каже, бетономішалки немає. І думаю, що мені? Ну, звісно, шуруповерт. Шуруповерт я ходив, присматривав, ну а тут а, вже його і купив. Шуруповерт мені треба для домашніх діл. Світ відключив, і завжди є, що відкрутив, закрутив. І від генератора можна за, за, этот, заряджати. Ну, взагалі заряджати, як світ є. А так, коротше так, зараз все пооткручую назад. Всім, друзі, спасибо що дивилися цей ролик, не забувайте хвостики вверх або хвостик вниз, якщо діарея поросят у них униз всі. Якщо все хороше настроєння, хвостик вверх. Всім пока.